a ai hakuri jama'a wannan darci mun kace darci ne wanda gaskiya ba kowa yake gane shi gane ai hakuri ma'ana fifiko da zaid bin sabit ya samu ya samu bangaren gado annabi na ya mai taka da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ana fahimta da annabi ya zo yana ba da labarin ainihin yana nuna shaharar kowane sahabi daga cikin sahabbansa yana ce arhamu ummati bi ummati abubakar wanda fi kowa tausayin al'ummata daga cikin sahabbaina shine abubakar wa ashadduha ko wa ashadduhuma fi dinillahi Umar wanda fi kowa tsanani a cikin addinin Allah a cikin sahabbaina shine Umar da ka tabi addinin Allah kana ganshi wa asduquha ko wa asduquhum haya'an wanda yi su ainihin gaskiyar kumya tsananin kumya shine Uthman ibn Affan sai annabi sama ya ce wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal wanda yi kowa sanin halal da haram cikin sahabbaina shine Mu'adh bin Jabal sannan alasuna ya ce kuma a gurguje ne nake ya cewa a alamun bikitabillahi ubay ibn ka'ab wanda ya kowa sanin alkur'ani littafin allah cikin sahabbai na shi ne ubay ibn ka'ab sannan kuma alasuna ya ce wa alamun alamuhun bil zai domin thabit wanda ya kowa sanin ainihin fannin ilimin gado shi ne zai domin thabit to Allah ya daga darajar shi akan sahabbai fannin ilimin shi yasa fi ilimin gado in yi rabon gado zai dimna sabit kowa sai dai ya sa ido ana fahimta shine yasa Abdullahi bin Abbas yake cewa yasa wai zai duba tsoron Allah ya yake sanya dan mamaci ya zama a matsayin ya yake sanya ainin jikan mamaci ya zama a matsayin dan mamaci ya tare uban mamaci sai da aka sa shidda a bashi kaso ɗaya shi ko jikin ya kwashe kaso biyar amma bai ɗaukar uban mamacin eh, bai ma'ana bai ɗaukar kakan mamacin ya sanya shi a matsayin uban mamacin ya tare dangin mamacin kwata-kwata ya hana musu gado kamar yadda ainihin shi wato uban yake tare su kun ga ta repetition ku yi hankuri gado a haka dole sai a repetition a yi ta ainihin maimaitawa ana fahimta ko yawwa wannan shi ne abubuwan da kuke gani irin sabanin da ke cikin ainihin bangaren irin muka ce duk in kuka ga sabani a mazhaba tsakanin malikiya da shafi'iya da hanifiya da kuma hanabila kar ka ɗauka ce wannan saɓani su ne suka ƙirƙiro shi ana samun wannan saɓani tun daga sahaba ne kun ga daga nan wannan mazhaba ta kasu kashi bi an samu mazhabi bi ɓangaren ainihin garon kaka sai na abokar da abdullahi bin abbas sun ce akan yan uwan mamaci ba sa gado tare da ainihin wato tare da mamacin ya kakan mamacin ya tare su abu hanifa mazhaba shi haka ya kai wannan akan wannan mazhabi na ainihin abubakar da ainihin da kuma ainihin abbas radiyallahu anil jami'a. an gane ko shi kuma wannan mazhaba ta zaid ibn sabit da sauran sahabbai irin su abdullahi ibn sa'ud sun ta akan cewa duk mutumin da ya mutu bar danginsa bi ma'ana kannansa da yannansa inda ya bangare uba ko uwa ɗaya uba ɗaya to kakansa yana gado tare da su sai dai yana da al'amura guda biyu ko a raba da shi daidai wa daidai in rabu ya yi masa ko kuma ainihin wato a bashi abin da fi masa shine wato sulsu jami'il mali an gane in shi hi masa ana fahimta ku? kenan wannan ita ce mazhaba ta ainihin wato kuma malikiya shafi'iya a hanabila e wannan shine tambayar kamalan bubakar wato dangane da wannan a takaice wa'annan su su wannan dangin mamacin matan guda biyu tsakaninsu da kakan mukasama za a yi ba sulsi sulsi za a bashi in an ka ba sulci sun kware shi a yi mukasama a raba sai a kasa hudu su kowace a bata kaso daya yan kar za a bata shi ko dauki dekar an gane ai li zakari misal hazl unsayn ana fahimta wato wataran sayyidina ali yana cewa irin wannan matsala ta ainin sha'anin gadon kaka yana cewa mai man sarrahu an yaqtahima jahannama falyakadi bainal jaddi wal ikhwa duk mutumin da abu yake faranta ma rai yana dadada masa da rai ya ɗauki kansa ya kutsa ya sanya kansa a cikin wuta ta jahannama to yi ƙoƙarin raba garo tsakanin wato gadon mutumin da ya mutu barka kanshi da danginsa sahabbai suna jin tsoro sosai da sosai radiyallahu anil jami' dangane da abin da shahi gadon kaka abdullahi bin mas'ud yana cewa saluna an adulalukum ku tambaye mu dangane da matsalolinku masu wahala masu yau walwalewa ku tambaye mu mu ba ku amsa amma ce wata rukuna anil jaddi ku bar mu ku daina tambayen mu game da sha'anin gadon kaka da shi da 'yan umma mutum la hayyahu wala bayyahu kar dai Allah ya raya kaka a ce ga mutumin da ya mutu bai da wasu magada sai dangin shi kannan shi ko yannan shi da kakan shi kar Allah ya kawo wannan rana in ji Abdullahi bin Saud <laughs> sai ce kuma wala yahu ka Allah shi mai masauki kuma ka Allah shi kashe kaka an gane ku yawwa bai mai addu'an mutuwa ba kuma bai mai addu'a a ce ka a samu wannan a ce shi na dare wannan kakan kuma a takaice malam Bubakar wannan ita ce amsar wannan tambaya taka Allah ya sa mu gane Allah ya gamsar da mu gaba da abin da muke kanta in uwa musulmi wannan darasi mai tsada wallahi muke ba ku shi kyauta kuma duk wani almajirin da ke neman fahimta mai naman karin bayani babu shakka in nesa yake to in yana kamar wani bangare musamman kun wannan bawan Allah nan Bubakar almajiri na ne ya karanci wannan darasi na mirasi daga gare ni kuma alhamdulillah ina gane cewa ya fahimci wannan gado ya fahimci duk tambayin za shi domin ƙarin bayani ne akan abun da ya sani ya ƙara tabbatar samu sukuni inda hashina min gyara ma bakwa gani ai eh, alhamdulillah ni na ma Allah godiya akan wannan ka karantar da almajiri koma ci ma gyara ai alhamdulillah ilimin da ka bada ne da shine yanzu kuma ake maka gyara wallahi alhamdulillah a lok haka mun kai karatu wajen malamin mu Sheikh Umar Sani Tambari Atawa Allah ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya yayi kyakkyawan makoma Allah ya sa aljanna ce makomarsa da mu gaba daya haka ya karantar da mu wannan fanni ina tuna lokacin da malam Umar Sani tambari ya dakatar da duk wani fanni na karatun da muke lokacin da muna karatun lawuli a nan jokali an gane ko ya taha lawuli an gane malam ya dakatar da wannan karatun na wannan littafi saboda ya hango matsala almajiransa ba su da wannan fanni na mirasi babu mai shi idan aka ce an zo a yi mutuwa a cikinmu to ina ganin sai dai a zo cikin wasu malamai a dogo su harba gado in dai ba malam shi da kanshi zai zo harba gadon ba malam irin haka an zo a yi wata rasuwa sai aka tura ɗaya daga cikin wajen a a raba gado sai ce to wani shi da aka tura wajen raban gado me ya sani yanzu ba iya zo kawai zai sa ido ne me ya sani cikin sha'anin gado malam ya nuna damuwa a cikin wannan kuma ya fuskanci mu ne almajiransa kuma na gaba-gaba kuma ga ba san wannan fanni ba kuma ga rayuwa tana tafiya malam ya nuna damuwa ni ina na farko da na fara neman malam Allah malam ai hakuri a samu na darasin mirasi a daina ma don wani karatu a samu na shi har mu iya shi ina lallashin malam Allah ya sa akwai malam Muhammadu Alhaji ne abokin karatu na mu bital a nan garin ta duk wani almajirin da ce maka yayi karatun fannin gado tare da mu ni da malam Muhammadu Alhaji wajen malam Umar a wannan lokaci to sai in ci ma jami'in shi karya yake babu shi a garin ta duk littafin da an yake karantar da mu da an ka sa an ka jaye shi an ka sa wannan mirasi duk kowa ya gudu wallahi duk an ka watsi mu bi tal mun ka tsaya muka yi ta hankuro hankuri wannan wahala ta wannan karatu in mun ka zamna makaranta tun da sai wani lokaci sai aikan sal azhur wallahi daga wanda ya leko makaranta ya kalli muna karatu shi kai ku ba ku dan aiki sai kashe mutane kuna ta kai gado ya kashe mutane ne sai ha sai ga almajiri ya gudu haka muka yi haka muka yi to daga cikin karatun da dai nuna muku cikin karatu sai karatar da almaji daga baya komo ci ka kuma in babu girman ka sai ka yarda daga cikin karatun da muka yi na harko mu kan mu sai wani lokaci ya ce malam to kenan karatun da muka can bayanan kaza ne akwai kuskure sai malam ku ci eh malam bai da girman kai Allah ji kana zarama ci haka nan ne lalle wannan wannan shi a da can baya kuskure ne mun kai kaga mu kan karatun mu ya sa mun taimaka ma malamin mu ya ƙara gorjewa ya ƙara darjewa bisa karatun da yayi ni ban taba sanin makai ni na fahimci menene rabon gado sai da malami na horace in ta raba gado wallahi nake gaya muku ba ku dai bani ainihin ba su rantsuwa ba masu saurare na ban taba katsa landan ba in ce bari in ta yi in gani na iya eh, rabon gado in raba ina zama na ne malami na malam umar sani allah ji kansa da rahama aka zo za a raba wani gado to gadon daga cikin magada akwai bangaren wa'yansu kamar wajen bangaren yan ɗariƙa ne akwai wasu bangare na ahalus suna ne duk kuma uban ne ya rasu aka ce aka ce su te su raba gado sun ce ba su raba gado a zo a sa su ga lasifika a ce ba su yi daidai ba dole sai mun zo a raba gadon tare da mu wallahi malam Allah ji kan zara ma malai kira ni lokacin ba maganin salula malai ce min kaje wurin suwa ne kaje tare da suwan malaman nan kaje kwarba gado tare su ina mamaki yanzu ni na san gado malai ce je karba gado tare su nake kuma da ikon Allah da taimakon Allah wannan rabon gado gida ne muka zo masha Allah mamacin yana da mata kamar guda uku tubarkallah akwai ƴaƴa tubarkalla da yawa gare shi maza da mata nije muka yi magidan kasafi an kai mai kuɗi sannan kuma ƙasa muka raba ainihin kowane magadi ga tsakanin maza da mata gagadansa gagadin iyayensu kowace kuma mace aka mai da tare da 'ya'yanta alhamdulillah amma ramon gadon tun da sai ina gaya maka sai da manka kayyamma kai yamma muna ramon gadon nan da ni da bangare wancan na wancan bayan Allah wanda muke da sabanin aƙida. duk da cari aƙida guda ce musulunci ne illa kai wasu kurakurai ne da ake samu amma dukkanin ma'ai ai guda ce ta musulunci Kuma haka da dan dariƙa da mai cewa shi ahlus suna da wane ne su dan sufiya ne da wane ne duka dai aƙida musulunci ne sai dai sabani ake samu na kurakure ai kokari a gyara su ana fahimta ko nan kawai muka raba gadon masha allahu Allah ya sa kuti kutiba qarra duk abun da an ce an rubuta an rubuta to wallahi yana nan tabbacin da haka Allah subhanahu ta'ala ya ce nun bismillahir rahmanir nun wal qalami wa ma yasturun Allah sai da rantsuwa da alƙalami saboda muhimmancin alƙalami gashi wa ma yasturun da rubutun nan da suke Allah ya ce ya rantsi da alƙalami kuma da rubutun kaga rubutu ke da muhimmanci in aka rubuta ko da shekara nawa ne yana nan da an duba sai a ga tarihin ashe da muka raba wannan gado